seru eh, TV nih. Eh, eh, Halo, eh, seru nih, seru TV Lu orang orang Cina ya? Ah. Lu orang gua ba bantai lu orang nanti. Bangsat lu. Tai lu. hahaha cu Rasis cu anjir Woi gue menado, gue bukan Cina anjir